Halo apa kabar semuanya jumpa lagi dengan saya Ken Tato pada kesempatan ini saya ada kegiatan untuk recolor tato tato yang zaman jadul yang mau diperbarui mari kita simak seperti apa tato ini nanti hasilnya keretanya ini agak sulit-sulit dikit sekarang ini udah agak mulai jelas kelihatan seperti apa oke tonton aja ya nah ini udah beres gambar yang lama sudah menjadi baru dan inilah hasilnya oke ya teman-teman terima kasih ya sudah mampir ke channel saya